faz tempo que o capitalismo acelerou o ritmo, também o seu ritmo. Já faz tempo que o capitalismo inovou o algoritmo, também seu algoritmo. Discreto, distante, capitalismo vigilante. Discreto, atuante, capitalismo vigilante. Exato, constante, capitalismo vigilante. Usado a todo instante, capitalismo vigilante. Capitalismo vigilante vigia o seu desejo te seduz feito uma amante Sabe todos os seus segredos Capitalismo vigilante agora é o seu senhor Você, escravo delirante Eterno consumidor Já faz tempo que o capitalismo acelerou o ritmo, também o seu ritmo. Já faz tempo que o capitalismo inovou o algoritmo, também seu algoritmo. Perto, distante, capitalismo vigilante, discreto, atuante, capitalismo vigilante, exato, constante, capitalismo vigilante, usado a todo instante, capitalismo vigilante. Capitalismo vigilante vigia o seu desejo, te seduz feito um amante sabe todos os seus segredos. Capitalismo vigilante agora é o seu senhor. Você, escravo delirante, eterno consumidor. Já faz que o capitalismo acelerou o ritmo, também o seu ritmo. Já faz tempo que o capitalismo inovou o algoritmo, também seu algoritmo.